pada siang hari ini Kementerian Luar Negeri dalam hal ini KBRI Kuala Lumpur mendapatkan uh, award inovasi top 45 yang langsung diserahkan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia kepada Menteri Luar Negeri dan tentunya award ini adalah hasil dari sebuah inovasi hasil dari penterjemahan revolusi mindset masyarakat dalam hal ini warga negara kita yang berada di uh, Malaysia. Oleh karena itu saya ingin sekali lagi mengucapkan selamat kepada Pak Dubes, Pak DCM dan seluruh tim uh, dari KBRI Kuala Lumpur yang pada tahun ini telah menyumbangkan kepada kita semua salah buat lebih baik.